大家好，这里是 EasyTime TV，我是张淼。每天都要听音乐的朋友呢，一定会被这些纠缠不清的耳机线而烦恼。以前呢，我们介绍过一种用手指来绕线的方法，但是呢，这个方法还是比较复杂。今天要给大家介绍一个小工具，它只需要用一秒钟就可以来完美的解决耳机收纳的问题。这个小工具呢，现在就在我的手上。当我需要去使用的时候呢，我只需要把它轻轻的一拉，这样的话呢，耳机就已经被展开了。当我需要收纳耳机的时候呢，同样我也只需要轻轻的一拉。 这样的话呢，耳机就已经被收纳好了。我们来看一下这个神奇的家伙到底是怎么去装配和使用的。这个工具的包装呢，像一支大铅笔或者是一个这个荧光棒啊，它的名字呢叫暗火耳机膜袋。打开的时候呢，我们先把这个笔尖儿给它打开，然后呢，我们把耳机膜袋从里面取出来。 耳筋膜带呢，包括三个部分，一个呢是这个主体的部分呢，是一个呃硅胶的一个管子，然后呢也还包括了一个黄色这一个小塞子和一个白色插头。我们在使用的时候呢，首先把我们这个耳机呢，耳机的这个插头呢，顺着这个管子给它插进去。需要注意呢，那种直角的耳机插头是无法插入的，像苹果的耳机呢是没有问题的。另外呢，对于那种耳机线一长一短的这种不对称的耳机呢，或者是这个线控太大的部分呢。 是无法去使用的。接下来呢，我们把这个黄色的这个塞子呢，把它卡住耳机线的这个末端。然后呢，我们把它插到这个插头里面，然后使劲的给它去塞紧。最后一步呢，实际上就是把这个硅胶套呢，小心的给它套在我们的这个插头上。需要注意的是呢，这个硅胶套呢。 我们不要用这个手指的指甲去给它划伤，因为硅胶这种材料呢，啊韧性都比较好。但是如果我们用这个比较尖的物体呢，给它扎了一个小眼儿，或者是用指甲盖儿去划伤的话呢，就容易把它撕破。而且呢，在这个硅胶套的末端呢，它有一个凸起，这样的话可以正好把它卡在我们这个插头的这样一个缝隙里面，啊，就像这样。这样的话呢，我们的这个安装工作就已经完成了。 需要注意的是呢，我们千万不要用这样的方式呢去这个收纳耳机，因为这样呢容易被弹回来伤到自己。还有呢，我们发现这样呢，由于距离不够长呢，实际上是没有办法把耳机收纳进去的。那么正确的方法呢，再演示一次，我们需要把手指呢轻轻的抓住两端，然后呢把这个掌心向下，然后往两边轻轻这么一拉，啊，不用担心这个线不够长，因为这样它的这个韧性是足够好的，可以把手指呢稍微的顶一下这个耳机，这样轻轻的一收，那么耳机呢就已经被很容易的放到这个耳机袋里面去了。 除了蓝色之外呢，暗火的耳机膜带还有多种漂亮的颜色，我们可以根据自己的喜好来进行选择。更多的苹果技巧和视频呢，请关注我们的网站和我们的新浪微博。这里是 EasyTime TV，下次再见。